Mariana Ferrão, Right now, lots of Brazilians are watching the carnival and not really that worried about uh, Valentine's Day as uh, many Americans are. Uh, and as my wife says, many Brazilians, well, last night and tonight many Brazilians watch the the parade that's going on in São Paulo, even on the TV. They watch it throughout the night, and and I'm not exactly sure I'm going to do that. Um, either way, uh, happy Valentine's Day, uh, Feliz Carnaval. cidade é de 1960 e ela, a capital, vai ser morta, respeitando a cronologia. A roda. A toma vem aí, começa a esquentar a sua na criação, os elementos da criação, as civilizações que fizeram a história da nação do mundo, dia, noite, mais, mais, lavo, do homem. Sete dias de trabalho. <laughs> run, lizard, run!